हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या खास है क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये बीच-बीच में काफी गैप आ गया है तो हम शॉर्टकट वे के थ्रू अब एक-एक करके करेंगे काफी टाइम लगेगा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो यहां पर हम शॉर्टकट की के थ्रू इसको स्पेसेस को ट्रिम करना चाहते हैं हटा देना चाहते हैं तो कैसे ये होगा सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए सब सिलेक्शन में आ जाएगा और अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच आप जानते हैं कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए होता है और अब आपको क्या करना है यहां पर शिफ्ट के साथ 6 नंबर अल्फाबेटिक बटन जो है उसको प्रेस कीजिए और फिर स्मॉल डब्ल्यू लगा दीजिए स्मॉल डब्ल्यू आपको लगाना है और फिर नीचे आएंगे तो यहां पर एक बार स्पेस दे दीजिए बस एक बार स्पेस दे दिया और रिप्लेस ऑल वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक यहाँ पे दिख रहा है इसी पर माउस से क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए ये आप जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो सारा क्लियर हो चुका है आप देख सकते हैं इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ यहाँ पे ये देख लीजिए स्पेसेस गायब हो चुके हैं तो कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा सकते हैं ट्रिम कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video